оң заряддалган айнек таякты нейтралдуу шарга жакындатабыз бирок тийгизбейбиз шар өзүнүн тең салмактуу абалынан четтейт дагы таякка тартылышат бул нейтралдуу шарды эбанит таякка тийгизбей жакындатса дагы тартылууда электрлешкен таякты алсак шар кайра өзүнүн мурдагы абалына келет шар нейтралдуу калганын электрометр аркылуу билсе болот кайра тажрыйбаны кайталайлы шар таякка тартылуу учурунда кыска убакыт манжа менен тиели бул учурда шардагы чоң бурчка четтеди дагы таякка катуу тартылышты электрометрдин жардамы менен шарда заряд бар экенин билсе болот